さっきジェジュ島に行きたいって言ってたから、ね、ジェジュに行きますジェジュ島に行きますおおお <laughs> 金じゃん。できました。あ、ですね。ね。 是 미니오의 천재라고 한개 너무 잘 나왔어요 네 소비니오가 되고 싶다 네 これでこれまで OK ですこれまで OK ですこれまで OK ですお、 <laughs> 表情使って。 あ、あ、オッケー。終わりです。お疲れ様です。すごい進みだ。どうしようかな。大人の女。すんにょ。あ、すんにょ。すぐにょ。 さっきジェジュ島に行きたいって言ってたから、ね、ジェジュ島に行きますジェジュ島に行きます 島みたいなとこチェジュ島に行くあ <laughs> えちんちゃよチュメクチュおおおびっくりしたあ寒いなびっくりした知り合いかと思ったえエリカって聞こえたからエリカそしてあれだみたいなメクチュー 제주도 네, 왔어요. 어머 어머 어머. 어, Yeah, yeah, yeah. 재미있었어요 행복해요 <laughs>